Everybody say PVC. Am I worried? when they come stay, we they wait for DJ May drop am. I gbọ́dọ̀ ya wèrè lẹ́yìn ló sáwọn. Okay. Why movement no dey so that we go get our PVC? lóbi òṣàlì ṣùgbẹ́gbẹ́ bàtà kí ló ń ṣe tú díje òdì tí kí ló ṣẹlẹ̀ òdì díje fẹ́ gbé wa tàbáyé. somebody say pvc Now why we dey here election day no be to play football o election day na for you to do wetin cast your vote ọmọ abeg if you know say you dey here clap for yourself ẹ ṣara yín látẹ̀wọ́ ó ṣe kókó gan. DJ, are you ready? Are you ready? Okay. london nobody dey go london o oh. we must make our own country better oh. all right no time to check time i have backstage. stage somebody say what best somebody say what best say what best okay no time to check time bring it on stage Tony! Tony! láǹfààní kí ló ń bọ̀ ṣé kí wá gbà ní ẹ ṣọ́ọ̀pẹ ti gba PVC ẹ ó wà important o ṣe mọ̀ pé kò ń ṣe pé ẹnu ẹ ṣé kí wá gbà ní everybody say PVC ó wà very important seriously mo fẹ́ kí everybody dákẹ́ I need you guys now to listen to me. Sherry Mokwe, and I feel like we actually need our PVC. It's not about pé come. kàn joke jókòó sórí internet. More mọ̀ pé good go. I jáwèrè with nínú àwọn abíkà máa ta ẹ̀gbọ́n lẹ́nu ìrìn ìgbà. Bọ̀dé wá ti gbé ká wá pọ́sítà